Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Bom, bom dia, acho que já boa tarde a todos. É, queria falar da alegria muito grande em termos aqui a visita do chanceler do Paraguai, Antônio Rivas, a sua primeira visita a Brasília, nesse cargo. Queria saudar muito especialmente a presença do senador Nelson Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, assim como da, toda a delegação eh, que veio do Paraguai com o chanceler Antônio Rivas. Eh, queria dizer eh, da excelente reunião que nós acabamos de ter eh, entre as duas delegações. Temos eh, sempre uma agenda extremamente rica entre Brasil e Paraguai e, nesse momento, ainda mais. Nós temos consciência muito clara de que vivemos um momento de grande convergência de eh, políticas, uma grande convergência de visão de mundo entre os dois presidentes e eh, temos a disposição total e permanente de colocar na prática essa eh, visão, em benefício do desenvolvimento, em benefício dos dois povos. Eh, isso eh, já vai tomando áreas concretos com eh, o adiantamento, da, o avanço dos projetos de eh, novas pontes entre o Brasil e o Paraguai. Falamos da, em estágios diferentes, mas todos com uma perspectiva muito concreta. Três novas pontes entre os dois países, o que aumentará dramaticamente a, a conectividade e a competitividade das, das regiões que serão beneficiadas falamos da integração produtiva também, queremos criar novos marcos de integração eh, produtiva entre os dois países. Eh, um deles, muito especialmente, que estamos começando a negociar, é o acordo automotivo eh, Brasil-Paraguai, um setor estratégico para ambos os países. E também queremos criar novos marcos, novos avanços na questão da segurança, no combate ao crime. É uma das prioridades para as populações dos dois países. É, é um dos eixos fundamentais da nossa cooperação hoje, é o combate é, ao, ao crime organizado e é, temos que mostrar às duas sociedades que é, damos uma prioridade total a, a esse tema também. É, temos também uma visão é, muito convergente, muito similar no que respeita a, ao projeto para a região. Temos eh, a convicção de que a América do Sul vive um momento em que nós podemos, se tivermos eh, a, determinação política, podemos rumar a uma integração mais profunda, uma integração aberta na região, baseada, mais do que tudo, na democracia. Nesse sentido, eh, Brasil e Paraguai já há algum tempo e agora ainda mais especialmente estamos muito empenhados e continuamos muito empenhados em eh, tudo fazer eh, no terreno diplomático, no terreno político, para ajudar a Venezuela a recuperar a sua democracia. Eh, de maneira que temos eh, projetos concretos, temos eh, visões comuns e tenho certeza de que com isso nós conseguiremos traduzir eh, na prática, a convergência de eh, amizade e de proximidade que os presidentes Mário Abdo e Jair Bolsonaro já criaram nesses meses. Muito obrigado. Passo a palavra ao chanceler Antônio Rivas. muito muy buenos días. antes que nada quisiera agradecer a, a canciller Araújo por esta oportunidade de estar aqui em em Brasília é minha primeira visita bilateral ao extranjero e lo estamos fazendo hoje a Brasilia porque hay que partir de la base que es importante marcar, eh, vamos a decir, el terreno dentro de lo que se llama integración. Y la integración con Brasil es muy importante, es nuestro principal socio estratégico y nosotros queremos desarrollarlo a través de acciones dentro del marco que establecen los dos presidentes del Paraguay y del Brasil, el presidente Mario Audo y el presidente Bolsonaro, quienes no solamente marcan un discurso, sino también lo llevan a la práctica. Y el hecho de que después de tanto tiempo tengamos eh, la posibilidad de llevar a la práctica obras de integración, obras de conectividad, eso viene a ser un objetivo muy importante por el hecho de que vamos a beneficiar a las poblaciones que se van a ver afectadas por esos, eh, esas obras de infraestructura, y vamos a poner en práctica algo que siempre hablamos de integración. Pero la integración no puede solamente quedar en el discurso, sino tiene que ser llevada a, a cabo. Y bueno, entonces en ese marco ambos presidentes han decidido poner en práctica y será ejecutado no solamente a través de la Cancillería, sino a través de los respectivos ministerios que tendrán como labor desarrollar esas acciones planteadas para el desarrollo eh, binacional, sino también regional, porque no debemos olvidar la ruta bioceánica que será puesta en práctica una vez que se termine el puente Carmelo Peralta Puerto Murtiño, en el Chaco Paraguayo ya se están haciendo obras de infraestructuras que van a, estar eh, desarrolladas desde Carmelo Peralta hasta la frontera con Argentina y eso es muy importante para el desarrollo productivo porque eh, una integración no puede desarrollarse si no hay cadenas productivas, si no hay entendimiento entre nuestros eh, sectores eh, privados, empresariales, y en ese marco el objetivo y el entendimiento eh, de marcar esta reunión es poner en práctica todo ello, todo ello acompañado de, acuerdos que van a permitir que esas obras se lleven a cabo. nuestros parlamentos van a ayudar mucho también en ese sentido y yo creo que eh, estamos en un momento ideal para desarrollar todas esas acciones en el marco de eh, una relación estratégica Brasil-Paraguay, Paraguay-Brasil, y viendo eh, las oportunidades que se marcan dentro de, ciertos acuerdos que se van a, desarrollar, como el acuerdo de automotriz, lo que hace relacionado al desarrollo del Mercosur, las oportunidades que brinda también eh, eh, la conclusión del acuerdo con la Unión Europea, con EFTA, y asimismo van creciendo otras acciones que van a permitir eh, el cambio no solamente de mentalidad, sino de, infraestructura de, nuestros dos países. Y bueno, creo que este marco de entendimiento se lleva también a la práctica en todo lo que hace referencia al tema de seguridad. Es el momento que tenemos que enviar el mensaje a aquellas bandas criminales que Brasil y Paraguay van a trabajar conjuntamente en combatir el crimen organizado. Tenemos que hacer efectiva esa visión de, y los dos presidentes lo han hecho a través de la entrega directa de, de criminales eh, el entendimiento para la extradición y tratar de evitar eh, también esa, eh, vamos, ese crecimiento del crimen organizado a través de un combate directo a, los mismos. En líneas generales, yo quiero decir de que la reunión fue muy fructífera, tenemos muchos entendimientos y está en nosotros llevar a cabo y ponerlo en práctica. luego, nosotros lo que queremos también es trabajar a nivel regional, el canciller Araújo mencionó el tema Venezuela. Para nosotros es muy importante la recuperación de la democracia en Venezuela. Es un país que está dentro del territorio sudamericano y no solamente es una cuestión que afecta a Venezuela, hay que tener en cuenta que la tragedia se produce en Venezuela, pero la crisis ya es regional. Es impensable ver a más de 4 millones de personas salir de un país sea, eh, y que afecta a, gran parte de la región como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y otros países más, donde se produce una eh, expulsión masiva de ciudadanos venezolanos. Pero esa situación tiene que ser solucionada con democracia, con elecciones libres y participación activa de toda la población venezolana. En líneas generales eso es lo que quiero decir y muchísimas gracias. Está encerrada esta cerimônia.